গাইজ মই আছমিন মোৰ চেনেলটোত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিহুৰ বাবে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল আজি মই বনাব লৈছোঁ এটা সৰু ৰেচিপি আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনালোঁ এই ৰেচিপিটো ইয়াত মই দুটকীয়া কফি পাঁচ পেকেট অনোৱালোঁ আমি এতিয়া এটা বাটিত পাঁচ চামুচেৰে কফি লগতে চাৰি চামুচ মই চেনি দিছোঁ ইয়াত মই চেনি অলপ বেছিয়ে দিছোঁ যিহেতু কফিটো অলপ তিতা থাকে কফিৰ তিতাটো নুবুজাবৰ বাবে মই ইয়াত চেনি অকণ সৰহকৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া পানী পাঁচ চামুচ দি ইয়াক ভালদৰে ফেটি ল'ম বিছ পঁচিছ মিনিট আমাৰ ফেটা যিমান দেৰি হৈ আহিব সিমান আমাৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিব আৰু কফিখিনি ফুলি উঠিব এয়া চোৱা আমাৰ কালাৰো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু কফিখিনি সৰহও হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ কফিখিনি ফেটা হৈ গ'ল আৰু চাবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল একেবাৰে ক্ৰীমৰ দৰে এতিয়া মই গিলাচ এটা ল'ম আৰু গিলাচটোত মই তিনি টুকুৰা বৰফ দিম তাৰপিছত মই মই এগিলাচ গাখীৰ লৈছোঁ গাখীৰত দুই চামুচমান চেনি দি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ মই ফেটি থোৱা কফিখিনি তাৰ ওপৰত ভালদৰে দি দিম আৰু ওপৰত মই অলপ কফিৰ গুড়িও দি দিছোঁ দেখাত ধুনীয়া লাগিবলৈ কাৰণে ডালগনা কফি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মইতো বনাই ল'লোঁ ডালগনা কফি আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু কেনে পালে মোক